Dios les bendiga a todos. Dio li benedica a tutti. Eh, estamos muy contentos y agradecidos a Dios Siamo molto contenti, diamo grazie a Dio ver la obra de Dios extendiéndose. di vedere che l'opera di Dio si allarga. Saludo a todos los hermanos que, que en esta tarde están aquí. Vi saluto a tutti i fratelli che siete qui. Saludo también especialmente al pastor Salvatore. Saluto particolare al pastore Salvatore la sua famiglia. Ellos estuvieron esta- hace escasamente un mese en Valencia. Loro sono stati circa un mese fa a Valencia. Sí, también la hermana Rosaria que por ahí la veía. E anche la sorella Rosaria. Anni ah, stava là, vi bendiga. Muy grandemente, sí, un encuentro es tremendo. Un incontro è tremendo. Nosotros hemos hecho ya más de 50 o 60 encuentros. Noi abbiamo fatto circa 50-60 incontri. Hemos visto miles de vidas transformadas. Abbiamo visto migliaia di vite trasformate. Transformadas. Y tres seguidos. Sí, ahora venimos, hoy estamos aquí. Oggi siamo qua. Fin de semana anterior. el fin de semana scorso. Estábamos en Valencia. Eravamo in Valencia. Un encuentro. Per fare un altro incontro. Más de 100 personas, casi 100 personas fueron. Circa 100 personas vinieron a questi Y el otro anterior. E la settimana ancora prima. Estábamos en Lanzarote. Eravamo in Lanzarote. En las Islas Canarias. Isole Canarie. Allí tuvimos otro encuentro. Lì abbiamo avuto un altro incontro. En dos semanas más. E eh, fra due settimane. Tenemos otro encuentro. Abbiamo un altro incontro. En Palma de Mallorca. A Palma de Mallorca. En las Islas Baleares. Nelle Isole Baleari. perché tanto trabajo? trabajo. ¿Por qué così tanto, tanto lavoro? esfuerzo? ¿Por qué così tanto esfuerzo? ¿Por qué vamos y lo hacemos? Perché andiamo e lo facciamo? Porque vemos la vida cambiada. Perché vediamo vite cambiate. Un encuentro con Dios es lo que el hombre necesita. Un incontro con Dio è quello di cui l'uomo ha bisogno. Ver al Señor cara a cara. Vedere Dio faccia a faccia. Saber che Dio lo ama. Sapere che Dio ti ama. Nunca ha tenido ningún problema de fe, hermanos. Mai ci sono stati problemi di fede. Me convertí hace 35 años. Mi sono convertito circa 35 anni fa. Nunca he tenido un problema de me aparto, me alejo del Señor, nunca. Non ho mai avuto un problema che mi sono allontanato da Dio. Perché sempre supe che Dio è fiel. Perché ho sempre saputo che Dio è fedele. Perché passi lo che passi. Perché succeda quello che succeda. Nunca il Signore mi dejará. Mai Dio mi lascerà. Amen. Un padre non deja un hijo. Un padre non lascia un figlio. E il padre bueno. Il padre buono. Nunca lo dejará a nosotros. Amén. Estamos seguros en su mano. Siamo sicuri nelle sue mani. Amén. Saludos de la iglesia de Valencia. Saludos de la iglesia de Valencia. Y de las distintas iglesias Rey de Reyes. de las varias iglesias rey de reyes Que tenemos en muchos lugares de España. Che abbiamo molti posti della Spagna. En otros lugares del mundo. E in altri posti del mondo. Siempre toda la semana hablo con todos los pastores. siempre toda la semana estoy hablando con los varios pastores. Y ellos me mandan recuerdos para ustedes. ahora me mandan los saludos para nosotros Y para toda la iglesia. Y para todas las otras Muy bien, quiero tratar de muy rápidamente compartir un pensamiento. Voglio questa sera condividere rapidamente una parola, una parola molto breve. Sí. Che si encuentra in Lucas che la troviamo in Luca capitolo 7, capitolo 7 del versicolo 11 dal versetto 11 al 17 al versetto 17 necesitamos comer la palabra de Dios. Perché abbiamo bisogno di mangiare la parola di Dio. No solo de pan vivirá el hombre. L'uomo non viverà di solo pane. También de la palabra de Dios. Ma anche della parola di Dio. Por favor, el padre de nuestro hermano. Lo vado a leggere. La Bibbia dice così. E il giorno dopo egli si recò in una città chiamata Anain e con lui andavano molti dei suoi discepoli ed una grande folla e quando fu vicino alle porte della città, ecco che si portava a seppellire un morto, figlio unico di sua madre, che era vedova, e una grande folla della città era con lei. Appena la vide, il Signore ne ebbe compassione e le disse non piangere. Accostatosi, toccò la bara e i portatori si fermarono. Allora gli disse, giovinetto, io ti dico alzati e il morto si mise a sedere e cominciò a parlare e Gesù lo consegnò a sua madre. Allora furono tutti presi da meraviglia e glorificavano Dio dicendo un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Amen. Padre ti diamo grazie nel nome di Padre ti diamo grazie nel nome di Gesù. Per questo momento meraviglioso. Queste testimonianze che abbiamo ascoltato. Della tua grazia. Del tuo amor. Del tuo amore. Del tuo poder. Della tua potenza. Del tu misericordia. Della tua misericordia. Para cada uno de Per ognuno di noi. En esta tarde, Señor, tu palabra. Questa sera, Signore, la tua parola predicada. Sarà predicata. Tu parola che è poderosa. La tua parola che è potente. tua parola che trasforma. La tua parola che trasforma. Tu palabra, Señor, che edifica nuestras vidas. La tua parola che edifica le nostre vite. Tu palabra que hace sabio al sencillo. La tua parola che fa intelligente lo stupido. Che questa tarde questa sera cada uno de nosotros ognuno di noi un corazón atento possiamo avere un cuore attento un corazón abierto un cuore aperto para recibir per ricevere lo mejor del cielo le cose migliori dal cielo ti do grazie Signore nel nome di Gesù nel Amen. Amen. Hemos leído esta historia, muchas veces he leído esta historia y muchas veces he compartido sobre esta historia porque es realmente una historia maravillosa. Abbiamo letto questa storia, molte volte ho uh, eh, predicato sobre questa storia, abbiamo condiviso questa storia perché è veramente una storia meravigliosa. Esta historia nos habla questa storia ci parla del dolor, di un dolore e l'angustia della vita umana. E dell'angustia che c'è nella vita umana. Hemos leído una frase que siempre a mí me conmueve. Abbiamo detto una frase que siempre me commuove. Siempre me paro en ella. Siempre me parla. Todo el dolor del mundo en una frase. Tutto il dolore del mondo en una frase. Hijo único. Figlio unico. De una mujer viuda. De una donna vedova. El único hijo que tenía. Era el único figlio que aveva. Era viuda. Era vedova. No tenía más familia. Non aveva una famiglia. Lo que más amaba. quello que più amava, sus sueños, i suoi sogni, su amor, su amore, lo llevaba a enterrar. Lo stava portando a seppellire. ¿Qué iba a de ella? Che sarebbe successo di lei? se esa mujer? Come si sentiva questa donna? Certamente non hai idea, Signore. Certamente eh, non c'è eh, idea senza dolore. Vivimos en un mundo de corazones rotos. Viviamo in un mondo di cuori rotti. Di gente abusata. Di gente che viene abusata. Di gente che ha perduto tutto. Di gente che ha perso ogni cosa. Di gente che si è quedato sin esperanza. Di gente che è rimasta senza una speranza. Quando le escuchamos solemos, si è ha suicidado este. Ascoltiamo, leggiamo, si è suicidato. Persone anonime che non salen en los periódicos. Persone anonime non escono però nei giornali. Pero sí de muchos famosos. Ma i famosi sì. Actores. Attori. Actrices. Attrici. Che acaban suicidándose. Che finiscono la vita suicidandosi. Corazones rotos. fuori rotti, senza speranza. Lo tremendo es que la tristeza y el dolor alcanza a todos. La cosa tremenda è che la tristezza e il dolore vince ogni persona. No importa quién sea. Non importa chi è. Niños. Se un bambino, jóvenes, giovane, mayores. Un maggiore di età. A todos alcanzan los problemas. A tutti prendono i problemi. A todos alcanza la tristezza. Tutti quanti vengono presi dalla tristezza. A todos alcanza la muerte. Tutti quanti vengono presi dalla morte. Dice la parola di Dio. Dice la parola di Dio. Hebreos 9:26. 27 Ebrei 9, de la manera que está establecida para los hombres della maniera in cui è stabilito per gli uomini che muoiono una sola vez che muoiono una sola volta y después de esto el juicio dopo di questo verrà il giudizio nadie puede huir de la muerte nessuno può, può sentire della morte ni el rico ni el ricco ni el pobre nel povero ni el sabio nell'intelligente nel, nel sencillo nel semplice Había una vez un, el, el, servo de un marajá, de un emperador indio. C'era una volta un servitore di un marajá, di un imperatore indio. Es una leyenda. Questa è una leggenda. Che cuenta che este hombre fue a su, a su señor. Ci racconta che quest'uomo andò dal suo signore. Todo asustado. Tutto uh, abbattuto. Todo lloroso. Piangente, piangeva. Y le dijo. E gli ha detto. Mira. Guarda. Iba paseando por el mercado. Stavo camminando nel mercato. Y me he encontrado con la muerte. E mi sono incontrato con la morte. Imagínate que esto eh, ocurre en Nápoles. So, immagina che questo succeda a Napoli. Y estaba paseando por el mercado en Nápoles. Stavo passando eh, per il mercato a Napoli. Y me he encontrado con la muerte. E ho incontrato la morte. cojo un avión, prendo un aereo, me voy para, eh, para Venecia, e vado a Venezia, me voy para allá huyendo, eh, e vado correndo, porque ha sido muy terrible la, este, la muerte. È stato molto brutto vedere la morte. Entonces coge, eh, se marcha, coge un avión y se va a, para Venecia. E quindi prende un e se ne scappa a Venezia. Y ese señor, ese Marajá, llama a la muerte. E questo signore, questo Marajá, chiama la morte. Oye, bien, quiero hablar contigo. Dice, vieni qua, voglio parlare con te. Me ha dicho mi, mi, mi siervo. Me ha detto il mio servo. Que ayer te, que te ha encontrado en Nápoles. Que ayer te ha encontrado en Nápoles. Sí, es verdad. Sí, veramente. Y me ha sorprendido mucho. Y me ha sorprendido mucho. Porque yo tengo una cita con él mañana en, en Venecia. Porque yo un encuentro con lui domani mattina a Venezia. Xavier da Venezia per estar. Lui era andato a Venezia per scappare dalla morte. Nadie puede escapar. Ma nessuno può scappare dalla morte. trova ogni persona. Non, <laughs> non ci sono famiglie senza problemi. Non esiste la famiglia perfetta. esiste Esisten familias felices. Esistono famiglie felici. Però perfetta nessuna. Però perfetta nessuna. Esisten matrimonios felices. Esistono matrimoni felici. Però matrimoni perfetti. Però matrimoni perfetti nessuno. Problemi economici. problemi economici, separazioni, separazioni divorzi, divorzi maltrattamenti, ma las peores heridas se producen en hogar. Le peggiori ferite si producono nella casa. Entre la familia. Fra la famiglia. Los mayores rechazos se producen en hogar. I più grandi rigetti si producono nella casa. Muchas personas quedan con heridas en su alma. Molte persone hanno ferite nell'anima. Porque no se sintieron valorados por su padre. Perché non si sentono eh, di valore davanti ai genitori. Muchos padres también. Anche molti genitori. Tienen los corazones heridos. Hanno i cuori feriti. Porque han luchado por sus hijos. Perché hanno lottato per i propri figli. Se han esforzado por ellos. Si sono sforzati per loro. han querido lo mejor hanno chiesto il meglio y reciben desprecios e ricevono disprezzi palabras duras parole dure falta de respeto, mancanza di rispetto muchas personas con heridas en el alma molte persone hanno ferite nell'anima esta mujer seguro que tenía sueños para su hijo Esta donna seguramente aveva dei sogni per suo figlio chi no tiene sueños para su hijo chi non è che ha dei sogni per suo figlio todos hemos soñado con nuestros hijos que iban a hacer tales y cuales cosas tutti abbiamo sognato che nostro figlio farebbe questo quest'altro tenía sueños de verlo casado sogni di vederlo sposato. Tenía sueños de ver y abrazar a un nieto. Di vedere e abbracciare un nipote. Hay un nieto. Ah, un nipote. ¿Quién tiene nietos? Chi ha nipoti qua? Altra Yo Io ho cinque nipoti. Ay, los nietos no ganan el corazón. Ay, i nipoti ci prendono il cuore. Ella ya, su hijo era mayor. Suo figlio era più grande. Pero estaba esperando que se casara. E stava aspettando che si sposasse. Y poder tener a su, nieta, a su nieto o su nieta en brazos. Per poter avere un nipote in braccio. Nosotros hemos tenido una una nieta hace nueve meses. Noi abbiamo avuto una nipote circa nove mesi. Yo tengo una nieta de 18 años. Ho già una nipote di 18 anni. Un nieto de 18 años. Un nipote di 18 anni. Un nieto de 16 años. Un nipote di 16 anni. Uno de 14 años. Uno di 14 anni. Y una de 9 años. Y de 9 meses. di 9 mesi. El juguete de la familia. Il giocattolo della famiglia. De los abuelos. Dei nonni. Ay, la abuela, tenéis que ver a la abuela. Ah, dovete vedere la nonna. Con su nieta se la lleva a casa a dormir con ella la nipote se la porta a dormire. ¿Y la nieta está enamorada de su abuela? Eh, la nipote enamorada de la nonna. ¿Y de su abuelo? Lo que se siembra se recoge. ¿Y de su abuelo? Quello che semina si raccoglie. ¿Sabes que no se reía con nadie, no más que conmigo? ¿Sabe No se reía con nadie. No ah, dovete saber que no ríe con ninguno, tranne que conmigo. Era muy seria de pequeña. Era muy seria de pequeña. Pero veía a su abuelo. Pero cuando veía el nonno. Y se ponía a sonreír. Se metía a reír. Ay, ah, esta mujer tenía sueños de tener nietos. Questa donna aveva um, sogni di vedere nipoti. Pero llevaba sus sueños a enterrarlos. Ma portava a seppellire i suoi sogni. Sus sueños, lo que más quería. Quello che più voleva, i suoi sogni. Lo llevava a enterrar. Lo stava portando a seppellire quello che Jairo tenía sueños para su hija. E anche eh, Iario aveva eh, sogni per sua figlia. Tenía una hija de 12 años. Aveva una figlia di 12 anni. Seguramente soñaba que esa, esa niña iba a ser una princesa. Sicuramente sognava che la figlia sarebbe diventata una principessa. Pero un día tuvo que pedir ayuda a Jesús. Però donna ha dovuto chiedere aiuto a Gesù. Mi hija está muerta. Mia figlia è morta. Puoi fare qualcosa? Cuando se rompen las esperanzas, cuando si rompono le speranze, cuando se quiebran los sueños, quando si rompono i sogni, ¿qué nos queda? Che cosa ci rimane? Quando, lo que más amamos, quando quello che più amiamo, lo a enterrar, lo stiamo andando a seppellire, ¿qué nos queda? Cosa ci rimane? Lo queda la compassione di Gesù. Ci rimane el sentimiento de tristeza è un sentimento di tristezza che produce il vero padecer a alguien, che produce eh, un eh, far vedere qualcosa qualcuno e che impulsa a alleviare il suo dolore e soffrimento. Ti fa spingere per alleviare il suo dolore, la sua sofferenza. o evitarlo. E rimediare a questo dolore o evitare questo dolore. Gesù salió a suo incontro. Gesù è andato a questo incontro. Una processione di morte. C'era una processione di morte. E una processione di vita. E c'era una processione di vita. Iba, iba llena de, de, Seguro que tenía amigos ese joven. Ah, sicuramente aveva amici questi giovani. Muchas mujeres también, amigas de la mujer. Molte donne magari amiche, amiche della donna. Doliéndose con ella. Che estaban piangendo insieme a lei. Piangevano. Pero Jesús le salió al encuentro. Però Gesù gli andò incontro. Una procesión de vida. C'era una processione della vita. Una procesión de muerte. Contro una processione della morte. La pasión compartida. E la passione è condivisa. Compasión es pasión. Compasión es pasión condivisa. Sabéis que los griegos te, te, tenían muchísimos dioses y también los romanos. Sapete che i greci avevano molti, di, molti dei e anche i romani. Dios es para todo. Dio è per tutto. Para el, el mar. Per il mare. Para la bebida. Per la para, bere, el, campo. Per il campo. El dios del viento. Il dio del vento. Tantos, tantos dioses, ¿verdad? C'erano tanti dei. Pero para los griegos, Dios y los dioses estaban en asunto de dioses. Pero para i greci dios y i dei estaban fra, di loro, cioè, fra loro stessi ellos no se a preocupar de gente. loro non si preoccupavano della gente comune nadie tenía un Dios personal nessuno aveva un Dio personale nadie tenía un Dios con el cual pudieran tratar y relacionarse nessuno aveva un Dio con cui potersi relazionare nadie podía llamar a Dios como ha cantado nuestra hermana Alfa Padre nessuno poteva chiamare Dio come ha cantato la sorella Alfa Padre Dios era ajeno a sus problemas Dio era uh, vicino ai suoi problemi Pero la Biblia nos dice Ma la Bibbia ci dice che nuestro Dios es cercano. il nostro Dio è vicino. Dice la palabra de Dios Dice la parola di Dio en toda angustia de ellos in to- tutte le sofferenze loro lui ha subito sofferenze. Los padres sufrimos por todo dolor de nuestros hijos. I padri soffrono per tutti i dolori dei figli. ¿Cuántas veces vemos a nuestros hijos llorar? Quante volte vediamo il nostro figlio piangere? Quisiéramos nosotros ponernos en su lugar. E vorremmo essere al posto suo. No queremos verlo llorar. Non vogliamo vederlo piangere. No queremos verlo sufrir. Non vogliamo vederlo soffrire. Así también Dios no quiere vernos sufrir. Ma anche Dio non ci vuole vedere soffrire. No es el propósito de Dios el sufrimiento. Non è il proposito di Dio il Dios soffrire. Dio ha fatto l'Eden al principio, ¿no? Nel giardino. Un lugar de paz. Un lugar de, un luogo de, di pace. Di benedizione. Di benedizione. Di amore. Di amore. Él no quiere el mal. Lui non vuole il male. Dice la parola di Dio. Dice la parola di Dio. No la muerte del que muere. Lui non vuole la morte di colui che Él muore. No quiere la lágrima en los ojos Lui non vuole vedere le nostre lacrime. ha hecho un mundo hermoso. Ha fatto un mondo meraviglioso. Un mondo bello. Un mondo bello. Y para recuperar ese mundo, per recuperare questo mondo, envió a su hijo. ha mandato suo figlio. non llore, le dice Jesús a esa mujer. Gesù ha detto non piangere, no llores. non piangere. e quando il Signore la vio, E quando Dio l'ha vista, se compadeció di ella ha avuto compassione di lei e gli ha detto no llores. non piangere. non llores, repite a lo largo della Bibbia al Signore non piangere, molte volte Dio lo dice nella Bibbia. No llores, mi mano non si è accorciata. Non piangere, la mia mano non si è accorciata. Te voy a Ti aiuterò. No llores. Non piangere. Para mí no hay nada Per me non c'è niente di impossibile. Yo doy vida a lo que estaba muerto. Io do vita a colui che è morto. No llores. Non piangere. Hay oportunidad para ti. C'è opportunità per te. Yo resucito tus sueños. Io risuscito i tuoi sogni. No llores. Non piangere. Como los que no Come quelli che non hanno una speranza. Tampoco queremos hermanos che ignoréis anche vogliamo fratelli che ignorate acerca de los que duermen che non ignorate eh, para, per quelli che dormono para que no se perché non, vi, eh, eh, non diventate più tristi come, no come quelli che non hanno una speranza noi abbiamo una speranza viva vedremo la nostra famiglia no, no. Eh, come se tu madre siamo? Maria Maria passeremo con Maria vedremo Maria giocheremo con, con Maria passeremo il tempo con Maria pasaremos como a mí, María. Gracias a Dios, su papá vive. Grazie a Dio, suo padre vive, vive, su padre vive. Gracias a Dios, su papá vive. Su padre vive. Dios no, lo de mi Dio no. Poco, pero un día passeremo con ellos. Non un giorno Amén. saremo tutti insieme. No llores, confía en Non piangere, confida in me. Io sono la resurrección y la vita. Io sono la resurrezione e la vita. Quello che crede in me, anche se è morto, vivrà. Amén. Amén. Non llores imperativo. Non piangere è un imperativo. Significa, Significa deja de Lascia, finiscila di piangere. Deja de Finiscila di piangere. Deja de Finiscila di piangere. Vemos la compasión de Jesús y vemos el poder de Jesús. Vediamo la compassione di Gesù e il potere di Gesù. Él fue y tocó el freno. Lui fu e toccò la bara. Él reclamó para sí e reclamò per sé al la muerte había herido. quello che la morte aveva causato. Joven, a ti te digo. Giovane, ti dico. Levántate. Alzati. Joven, a ti te digo. Giovane, ti dico. Levántate. Alzati. Él tenía poder sopra la morte Lui aveva potere sopra la morte. La muerte. Ha vinto la morte. La muerte no lo pudo retener. La morte non l'ha potuto trattenere. Ha detto. Muerte, io sarei tu muerte. Morte, io sarò la tua morte. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Muerte, yo seré tu muerte. Aleluya. La muerte está vencida por Jesús. La muerte Él venció la muerte. La muerte. La muerte è conseguenza del peccato. La morte è conseguenza del peccato. Todos hemos pecado. Tutti siamo peccatori. Y la muerte pasó a todos. E la morte è passata a tutti. Pero él pagó por todos. Ma lui ha pagato per tutto. Un hombre en cierta ocasión dijo. Un uomo in una certa occasione ha detto. He ahí el cordero de Dios El, l'agnello di Dio che quita il peccato che toglie il peccato di Vincenzo di Vincenzo Antonio, di Antonio di Olga di Olga Amen, il peccato del mondo peccato del mondo él pagò por todos lui ha pagato per tutti per le sue malattie per le sue eh, lividure siamo stati guariti joven a ti te dico giovane ti dico levantate alzati come se quedaría la gente come rimarebbe le persone No le estaba a uno que estaba ahí sentado. Non stava parlando ad uno seduto? stava uno que estaba morto C'era un morto. ¿Cómo se quedaría la gente quando le dice, joven, a ti te digo, levántate? Come è rimasta la gente quando lui ha detto, giovane, a te ti dico alzati? ¿Cómo se quedaría la gente? Come era rimasta quella gente? si levantará? Si alzerà? No, nunca abbiamo visto questo Ah, non abbiamo mai visto un questo. un morto che risuscita muerte no pudo retenerlo. Però la morte non ha potuto Ante el trattenerlo. poder de Jesús, el joven se incorporó. E quindi quando c'era il potere di Gesù entrato in quel corpo del giovane, Y me llama la atención lo dice la Biblia. la Bibbia dice, mi è El lo primero que hizo fue, la prima cosa che fece il giovane, ¿qué hizo ese joven? che ha fatto? Comenzó a hablar. Cominciato a Se parlare. incorporó y comenzó a hablar. Ha cominciato a parlare. ¿Qué hablaría ese joven? Che avrà detto? ¿Qué contaría ese joven? Che avrà raccontato? Yo me imagino que lo primero es darle gracias a Dios. La primera cosa es pienso avrà gracias gracias a Dios. Gracias, Señor, estaba en un lugar de Gracias, Señor. en un posto de tenebre. La vuelta, he, visto de nuevo la luz. He visto de nuevo la luz. En alabanza a Dios, hermanos. lo dando Dios. La palabra de Dios dice que también a nosotros. Dio che anche noi Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Anche noi ci ha dato vita quando eravamo morti nei falli e nei peccati. Nos ha levantado de una muerte espiritual. Ci ha alzato di una morte spirituale. ¿Y qué hablamos? E di cosa stiamo parlando? Bendecimos stiamo benedicendo o, o stiamo maledicendo? Quali sono, Quali sono le nostre parole? Non tutto il mondo sta agradecido a Dios, aun quando Dio lo ha salvato. Non tutto il mondo da grazie a Dio, anche se Dio l'ha salvato. Non tutto il mondo da grazie a Dio. Non tutto il mondo è la grazia di Dio. Aun quando il Signore lo haya sanado. Anche se Gesù ti guarisce. Diez leprosos sanò. Dieci leprosi sono stati sanati. Solo uno volvió a darle grazie. Però solo uno è ritornato indietro a ringraziarlo. Pero yo estoy seguro que este joven Ma io sono sicuro che questo giovane predicò a todos los que estaban allí. Ha predicato a tutti quelli che erano là. Hay vida después de la vida. Ah, c'è vita dopo la vita. No, no, no se acaba todo en la tumba. Non finisce con la tomba. Hay vida después de la vida. C'è vita dopo la vita. Se Sicuro che le predicò allo De Maslo che il Signore aveva hecho en él. Sicuro ha predicato quello che Dio aveva fatto con lui. Dile a los demás lo que Dios ha con contigo. Dici agli altri quello che Dio ha fatto con te. Dile alla gente che hai vita después della Dile alla gente che c'è vita dopo dile, la morte. Dile che hay restaurazione e salvazione. C'è restaurazione, salvazione. Sapete aquel hombre che Gesù sanò? Sapete quell'uomo che Gesù ha sanato? Sanò a ese joven ha sanato questo giovane e le pregunta a los sacerdotes, e ha chiesto ai sacerdoti chi ti ha sanato? Mis ayudatori hanno chiesto chi ti ha guarito. Jesús me ha Gesù mi ha sanato. Vanno a ver a los padres. E allora vanno dei genitori. Chi ha sanato tuo tu hijo? Chi ha guarito tuo figlio? Non sé. E lo so. Pregúntale a él. Chiedelo a lui. Él es mayor. Lui è maggiore di età. y vuelven otra vez a él. E tornano di nuovo da lui. te ha sanado? Chi ti ha sanato? Ya os lo he dicho, Jesús me ha sanado. Già ve l'ho detto, Gesù mi ha sanato. ¿Queréis haceros también vosotros sus discípulos? Volete essere anche voi suoi discepoli? Nosotros? Noi. Ese nombre, hombre, es un hombre pecador. Ah, quest'uomo è un peccatore. ¿De veras? ¿Veramente? Sì. Sí. Pues yo antes era ciego y ahora veo. Así eh, yo primero ciego, yo antes era ciego y ahora primero veo. ciego, adesso Él ha hecho el milagro en mí. Él ha fatto un milagro en ¿Cómo, mí. lo vamos a predicar de Cristo? Come lo predichiamo di Gesù? Claro, para algunos estamos locos. Pero a molti siamo pazzi. Un hombre eh, murió. Un uomo era morto. Y habla con Abraham. E parla con Abramo. Abraham, Abraham. Abramo, Abramo. Eh, eh mira, ten misericordia de mí. Manda, pietà di me. Manda a este hombre, a Lázaro, que moje eh, la, la, mi lengua en agua. Manda quest'uomo di modo che metta una goccia di acqua sulla mia lingua. Perché estoy atormentado en esta llama. sono tormentato nelle fiamme. No se puede. Non si può. Ni uno può andare allá, ni l'altro può venire Nessuno può andare di là o venire di qua. Bueno, pues manda a mi casa. Va bene, allora manda qualcuno a, a casa mia, perché ho fratelli. E che le digan che hai vita después de la Gli dicono che c'è vita dopo la vita. No, no, no, no, no, no, no puede ser. No puede ser. Tienen la parola di Dios. Hanno la parola di Dio. Porque ni un, il che non quiere credere. Perché quello che non vuole credere. Ni aunque un muerto lo resucitara. Anche se un morto risuscita. Creería. Crederà. ¿Te imaginas? Immagina. se ha llegado al hospital un hombre un en el all'ospedale ha muerto è morto y después resucita dopo risuscita hay vida después de la vida c'è vita dopo la vita muchos lo han dicho molti lo han dicho hay vida después de la vida c'è vita dopo la vita uy mira bueno no ha estado muerto ah va bene non sei stato morto ya están los sabios y los científicos arrivano subito gli no ha intelligenti non Porque sei morto si hubiera estado muerto que sale morto. No estaría parlando ora. Adesso non salisse parlando. muerto. Eh, sale morto. Seguramente ha tenuto algún problema. Sicuramente ha avuto qualche problema. E nel cerebro algún problema Cerebrale, fisico. físico y, eh, pero no estaba muerto. Però non è morto. Ahora eso sí. Adesso sì. Le ha affettato la mente. Questo ti ha causato problemi alla mente. Dice che hai vita después della eh, vita. perché dici che c'è vita dopo la vita. Dice che hai vita, che ha visto il cielo, che ha visto l'inferno. Dice che hai visto il cielo, che ha visto l'inferno. Vamos a trattarlo a este hombre, pobre ah, hombre. Ah, povero uomo, dobbiamo curarlo. Hace poco leía una noticia. Poco fa leggevo una notizia nel giornale. Una científica decía. Una, una scientifica, una scienziata, scienziata diceva. Decía, entre un'aspirina. Tra un'aspirina e Dio. Me quedo con l'aspirina. Se devo scegliere fra un'aspirina e Dio, scelgo l'aspirina. Prefiero l'aspirina. Preferisco l'aspirina. Así hay gente, hermanos. E quindi ci sono persone. Así hay gente incredula. Persone incredule. Así hay gente, hermanos, che persone aun viendo los milagros que Dios está haciendo, anche se vedono i miracoli che Dio sta facendo haciendo No creen. pero este hombre seguro que hablaría a sus amigos Pero este sicuramente seguramente seguro che los lo que el Señor ha hecho ha detto lo que el Señor ha hecho. Y nosotros hermanos estamos hablando de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas dobbiamo parlare di quello che Dio ha hecho en nostra vita hoy podemos llamarle lo maravilloso es que nuestro Dios es cercano Lo meraviglioso è che indosso Dio è vicino. Él está cercano. Lui sta vicino. Cercano está el Señor. Vicino al Signore. A los quebrantados de corazón. A quelli che hanno il cuore rotto. Dice la palabra de Dios. La parola dice. Él está a la puerta. Dio alla porta. Y llama. E ci chiama. Él está aquí. Lui è qui. Él está tarde. Lui questa sera è qui. Aquel que levantó a aquel hombre. Quello che ha alzato quell'uomo. Está aquí. Questa sera è qui. ¿Por qué? Perché? Porque quiere resucitar tu sueño. Perché vuole resuscitare i tuoi sogni. Porque él quiere darle vida a lo que estaba muerto. Vuole dare la vita a coloro che sono morti. Tratando de enterrar. a quelli che vogliono cercare di seppellire sogni seppelliti no, io non voglio poter conseguire nunca questo no, io non troverò mai questo nunca mi, mis hijos estarán sirviendo al I, Señor i miei figli serviranno il Signore nunca mio marito si convertirà mai mio marito si convertirà nunca mio padre mi comprenderà mai mio padre mi comprenderà alcune persone se han, han ido a enterrar sus sogno alcune persone da sole hanno seppellito i propri sogni algunas personas hanno enterrato lo che stava vivo alcune persone hanno seppellito persone vive lo que amaban quelle che amavano però él está Aleluya aquí. Jesús está aquí. Jesús aquí. Jesús está aquí. Jesús aquí. Él quiere dar vida a lo que estaba muerto. Lui vuole dare vita a coloro che sono morti. Sueños. Vuole dare vita ai tuoi sogni. A tus ilusiones. Alle tue illusioni. Él quiere dar vida a tu vida. Dare vita alla tua vita. Él quiere levantarte. Ti vuole alzare. Él quiere ayudarte. Ti vuole aiutare. Él está aquí. Lui è qui. Y nos invita a todos. E ci invita a tutti. Qué maravilloso que el Señor. Qué maravilloso. Il Signore ci invita a tutti. Venite a mí todos. Venite a me tutti. Señor, yo no me lo merezco. Señor, yo no lo merito. Él sí, pero yo no. Lui sì, però io no. Señor, muchas veces he hecho el mal. Signore, molte volte ho fatto male. Muchas veces me he equivocado. Molte volte ho sbagliato. Pero el Señor dice, però Dio dice, venid a mí todos. Venite a me tutti. Venid a mí todos. Venite a me tutti. Más aún dice, ma più dice, el que viene, che a quello che a me viene, Non le echo fuera. Io non lo caccio fuori. Algunas veces hemos tratado tal vez de ir al comune. Molte volte siamo andati ad esempio al comune. No nos han abierto las puertas. E non ci hanno aperto la porta. Hemos querido tener reuniones con alguna persona importante. Volevamo avere una riunione con una persona importante. Ha sido imposible. No è stato possibile. Estaba muy ocupada. Era occupata. Pero no con el Señor. Pero no con el Señor. El que a mí viene quello che viene non le echo fuera io non lo caccio fuori che meraviglioso che possiamo esta tarde hermano che meraviglioso quello che possiamo avere questa sera acercarnos al señor. avvicinarci al Signore Lui è qui. Perché la vita lo che stava morendo. Vuole dare la vita perché, perché sei morto. Vuole risuscitare i tuoi sogni. Non ti arrendere. Nunca ti arrendas. Non ti arrendere. Se Dio ci sta. Se Dio ci sta. Nunca ti arrendas. Non ti arrendere mai. Una volta un uomo, un politico inglese. Una volta un uomo politico inglese. Fu a dare un discorso. Fu a dare un discorso. Una università. Nell'università. Stava pieno di giovani. Era pieno di giovani aspettante con aspettativa. Ah, che, che non, non stavano aspettando. Che non dirà che ombre? Che cosa dirà quest'uomo? Che non dirà che ombre? Che cosa ci dirà questo Questo primo ministro. Questo primo ministro. Este che lo librò della guerra. Quest'uomo che ha vinto la guerra. E Allí, e lui è salito lì. E ha guardato a tutti. E le dijo solo una parola. E ha detto solo una parola. Olga. Olga. Non ti arrendes. Non ti arrendere. Assunta. Assunta. Nunca ti arrendes. Mai ti arrendere. Ciro. Ciro. Luca. Non ti arrendere mai. Salvatore. Salvatore. Luca ti Non ti rendere mai. Perché? Perché? Il Signore quiere risuscitare il tuo sogno. Perché Dio vuole risuscitare i nostri eh, sogni. Lui è qui questa sera. Perché? Lui vuole benedirci. Él quiere que nos acerquemos a Él. Vuole che ci avviciniamo Él a Lui. Quiere dar vida a lo que estaba muerto. Vuole dare vita a quelli che erano morti. Preghiamo. Preghiamo il Signore.